En fait, j'entends vraiment bien cette chanson avec euh, le ukulélé enregistré, mais... Limite, j'ai envie d'aller l'enregistrer avec... Euh, avec ça. C'est un... Zoom H4n. C'est un enregistreur portable avec euh, des micros intégrés. Je peux le poser là, hop, comme ça, et enregistrer le... La façon dont je pourrais m'en servir qui pourrait être sympa, ce serait d'aller enregistrer dans des ambiances particulières. Par exemple, là, j'étais en train d'imaginer une euh, un café avec des voix mais assez lointaines. Ce serait difficile, je sais pas trop euh, comment je pourrais faire ça. D'une respiration. Et à ce moment-là, soit des cordes, soit, des, soit un orgue, mais un truc... Euh, et c'est là qu'il faudrait que je réharmonise. Je suis pas sûre de réharmoniser carrément en changeant les accords, parce que... Parce que... Euh, le côté ritournel au ukulélé, franchement, ça me plaît bien. Avec ce rythme-là, c'est cool. Si j'arrive à faire bouger cette note là quand je la joue aussi. C'est joli. Celle-là je peux pas parce que je la pince pas. Ah ça va être dur à faire par contre. Juste bouger ça, faudrait que je m'entraîne mais je vais y arriver. Mais aussi j'ai les ongles un peu longs là. Faut que j'arrive à faire et enchaîner le... C'est faisable. Je sais pas si vous entendez bien. Euh, et en fait, oui, réharmoniser, pardon. Euh, juste les basses, peut-être. que Là, pour l'instant, la basse, c'est... C'est ça. Et après, il y a le reste de l'accord. Et par exemple, ça serait... sais pas, là comme ça, là juste à la voix, je saurais pas tout dire. Mais ouais, alors il faudrait que je trouve un endroit où je pourrais enregistrer euh, des sons de bruit de gens qui parlent en fond, que j'enregistre vraiment le son. Je joue pas fort, mais le son, la prise de son est vraiment... Euh, le gain d'entrée en fait est fort, donc du coup on entend bien tout. Et dans le fond on entend les bruits des gens qui parlent. Alors, il va falloir que je trouve le bon endroit pour faire ça. Hein. Parce que si j'ai des gens qui me parlent juste à côté, ça va pas le faire. C'est sûr que ce serait beaucoup plus simple pour moi d'enregistrer tout simplement euh, le son du ukulélé comme ça et de rajouter euh, un son d'ambiance que je trouve sur internet. Bon, peut-être que je finirai par faire ça, si euh, j'arrive vraiment pas à faire ce que je veux là. Mais je préfère toujours le faire de moi-même. Parce que avec, le fait euh, d'aller galérer à trouver l'endroit, d'y aller, d'enregistrer et tout, il y a toute l'expérience qui va avec en fait. Et euh, ça pour moi ça ajoute autant à la musique que euh, la mélodie, les accords, les sons que tu peux ajouter et tout, ce que tu vis en même temps que tu le fais. Parce que quand tu vis quelque chose, tu interprètes la musique différemment. C'est-à-dire que si moi je vais avec mon ukulélé dans un café jouer, je vais jouer d'une manière différente que si je l'enregistre chez moi et que je rajoute des sons. Et puis je sais pas, peut-être que à ce moment-là précis, quand j'y irai, il y a quelqu'un qui va dire un mot en particulier dans, dans le café qui va m'inspirer ou qui va bien rendre euh, une fois enregistré, je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire C'est toute l'expérience, tout le côté inattendu et tout ce qui peut se produire que je trouve intéressant. Et même si ça fait plus galérer. Pour ça, je vais essayer de le faire. Et je vous emmènerai avec moi. D'abord, il faut que je trouve l'endroit. Ouais, alors donc, euh, qu'est-ce que t'as qu J'ai vu y a un match de salade lundi. Il y a quelque chose de intense. Il y a un match de salade. Ah, ça se fait Je sais pas, c'est 19h. Je crois tu devait arrêter de fumer, non ah non On y aller, moi, moi je passe prendre le camion.